Na furaha leo tuko hapa Johari Rotana kuhitimisha kampeni yetu ya Wakishua. Kama mnavyofahamu, kuanzia mwezi wa tisa tumekuwa tuna kampeni kwa ajili ya wateja wetu. Leo hii tuna event kwa ajili ya mapartners wetu, yaani mawakala wakuu na mawakala wetu wadogo ambao wanatusaidia kila siku ili kuweza kuwafikia wateja wetu, kuwapa huduma za kila siku, huduma zetu za Tigo Pesa ambazo zimekuwa kutoka katika uh, huduma za kawaida kuwa huduma za kimaisha. Huwezi ukafanya chochote kwa sasa hivi Tanzania hii bila kutumia Tigo Pesa. Kwa hiyo tumeona ni vyema kabisa tuwashukuru partners wetu na pia tuweze kucelebrate nao mafanikio yetu ya mwaka 2022. Kwa hiyo tuko pamoja nao hapa, tunawashukuru na pia tunaendelea kupanga mikakati jinsi gani tunaweza kufanya vyema zaidi kwa mwaka huu wa 2023. Tuwasikilize, tubadilishane mawazo ili tuendelee kuwafikia wateja wetu na kuwapa huduma nzuri zaidi, huduma stahiki ambazo zinawawezesha wenyewe kuishi maisha yao kwa raha bila changamoto zozote, kwa kuwa sisi Tigo Pesa ni zaidi ya pesa. Okay, kwa jina naitwa Neema Swai. Katika promotion ya mwaka jana ya Tigo ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kutuhamasisha sisi wafanyabiashara mawakala, yani namshukuru Mungu nimeshinda milioni kumi Pia nawashukuru Tigo kwa kutupa sisi sapoti mawakala wao, ambapo ilikuwa ni yani push kwa hiyo katika viwango ambavyo yani walitukadiria kiwango kile walichokuwa wanataka. Ninamshukuru Mungu nimeshinda ambaye atanisaidia kuongeza katika mtaji wangu wa biashara. E, kwa jina naitwa Saidi Isa Atibu, ni wakala Tigo Pesa ambaye inatokea Zanzibar nipo hapa kuwakilisha kama ni wakala ambaye niliotoa huduma kwa muda mrefu zaidi na kwa wigo mpana zaidi kupitia wakala wangu wa Tigo Pesa. Natoa huduma hii kwa muda mrefu zaidi, takriban miaka kumi nafanya huduma hii ya Tigo Pesa. Kwa hiyo Tigo wameuona uwezo wangu, hivyo basi napenda kutoa shukurani za dhati kwa Tigo, huduma ya Tigo Pesa kwa kunitambua na ku, kunionyesha ari na kunitia motivation kabisa kufanya kazi kwa huduma hii ya wakala ya Tigo Pesa. Nashukuru sana kwa hilo na pia nawasihi vijana wenzangu kwamba Tigo ina fursa nyingi za kufanya, mojawapo ni kama hii ya Tigo Pesa, na unafanya kazi na unapata kipato ambacho kinaweza kukusaidia na kuendesha maisha yako kila siku. Pia nashukuru na nafarajika kuwa wakala wa Tigo Pesa wakishua. Kwa jina naitwa wakala Waziri omar Mwingwa kutoka kibaa Pwani. Mimi ni wakala ambaye nimefanya vizuri kwa kanda ya Pwani mwaka jana, na washukuru sana Tigo kwa fursa hii kwa kunichagua kama mmoja wa washindi waliofanya vizuri katika wakala wa Tigo Pesa kanda ya Pwani. Tigo Pesa wakishua. Kwa jina naitwa Herman Nestor Maginya natokea Zanzibar. Kwanza naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kutujalia afya njema na kufika hapa salama, lakini pia nawashukuru sana Tigo kwa kuweza kuniona nimefanya kazi vizuri mwaka 2022 kuingia 2023 wameniona nimefanya kazi vizuri. Nawashukuru sana Tigo na kufika kwangu hapa kumenipa moyo kama nitaongeza juhudi zaidi ili niweze kufanya vizuri zaidi mwaka 2023 2024. Nawashukuru sana Tigo na nawaambia na vijana wenzangu wengine wazidi kuongeza juhudi ili tuweze kufanya vizuri. Tigo inalipa. Kwa jina naitwa Bwana Salum Hatibu, natokea Dar es Salaam, ni wakala ambaye nawakilisha kampuni ya Saba General Enterprises Limited, na nimeweza kufika hapa kuiwakilisha kampuni yangu kwa kuwa tumechaguliwa kama washindi ambao tumeweza kufikisha pata malalamiko katika miamala yetu yote ambayo tumefanya, na tunapenda kuwashukuru Tigo kwa ambazo wamezifanya kwa kurahisisha miamala katika biashara ambayo imewafanya wateja kuwa rahisi kwao kufanya miamala yao. Nawashukuru Tigo, asante sana.